Gracias. Banga pra mim, pra mim. Eu tá lá, ó. Aqui, ó. Ali. Corra. Fuja. Lá vai carga. Tomando a... sua última... 貴様の a などかほど u も i か a わいお前はもう死んでいる何 Gay! ué! Shindeiru! u n Nani? Ei! Mae wa ligado, rapaziada? Clipa Jota tá na live. Cara, ô louco, Brise. Caralho, foi ah, sem querer. Ver, né? Deu pra, deu ver? pra ver? Deu pra ver, deu pra ah, ver um tá. pouquinho do, da capa do Sova, eu acho. Uh... Ah, o NTK... Eita, Olha NTK. Tá, Olha essa guarda como é que ele vai. Olha como ele vai de guarda. Olha como ele vai de guarda. Que porra é essa, NTK? desculpa a palavrão, X. Esse aqui é o narrador, isso aqui mesmo. É o 5K dele. Ele tá procurando. Achou. Ele deve estar tá gritando nesse exato momento. Momento pra deixar o 5K. É que isso? isso? 5K. Mano! Isso, o NTK, isso daí é o. o Pronet. <laughs> Pronet, né? não, a não faz Pronet. isso. Vamos escutar a comunicação deles. Nossa, só. Nice Aslan. Nice. Come Last was always playing shower. Yes, Yes, get this bitch. Yes. Aslan maşa da sinirli ya. Yes. nice. dead ol. Ulti nasıl aslın abi? falan nasıl oynuyor falan diye. Aim şey. falan bayağı böyle bayağı mermi atıyor. Parkta falan bölüyor mermi. 5 kişi falan öldürüyor. Parkta falan mermiyi öpüp beşi veriyorsun. Ben dedim ki... Aslan is fucking me şey hard. Yes, uh, I take back again. Tem mais um, tem mais um. O cara entrou com a spike, né? Eliminado. 120 pessoal. Parede erguida. Três abatidos. Resta um. Putz! Putz! Estou lascado! Estou lascado! lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Vou me transformar em dinheiro. Vou atrás de um banco. Eu não sei, eu não sei. Vou mendigar. Vou pra rua atrás de trocados. Eu estou até a caráter. Por favor, um dinheirinho, eu não sei o que faço mais. Estou até descalço, esperando, esperando meu destino cruel. Nossa. Nossa, valeu, valeu. Mano, esse jogo é um desgraçado, mano. Caralho, o Papito é sage duelista, mano. Respeita essa Ponte porra. Antes da troca. Tomar no cu, mano. Tem que respeitar, caralho. Não, Nossa, mas vou até salvar. É... Acabou.